Hello, this video I made aims to challenge myself to feel how difficult it is to make commercial style editing with the help of drone recording to get an aerial view. So let's see the result. Jadi hari ini kami akan buat satu iklan video uh, Automotive Commercial Advertising Kami akan menggunakan drone footage dan juga beberapa footage menggunakan DSLR lah Ok jadi video kali ini kita tunjukkan kita punya stand Ini dah standman Sini ni tengok tengok Ah, <laughs> ini stand kita Ok, okay. Jadi footage uh, kali ini kita akan gunakan uh, drone untuk dapatkan aerial view. Okay, jadi jom. Panas hari ini guys. Woo, hot hot hot. Ah, itu zaman 2020. Kereta terbang. <laughs> Nanti kalau belanja, kalau pergi shopping, tak payah guna kereta. Ah, tu guna drone. Mantap. Bukan kaleng-kaleng. Guys. <laughs> Ada guys lagi. Sini. Balik sini tuan. sini. That's all for today. If you like this video, don't forget to like, share and comment. Also do subscribe this channel and turn on bell notification for more videos in the future. Thank you and enjoy!